हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आपने कम्युनिटी टैब पर मैंने एक क्वेश्चन इनपुट किया था कि एचआर टैग किस प्रकार का टैग होता है ये स्टैंड अलोन होता है मींस कि कंटेनर टैग होता है या एम्प्टी टैग होता है स्टैंड अलोन यानी एम्प्टी ओके ये पेयर्ड टैग होता है या सिंगुलर टैग होता है ये भी कह सकते हैं आप तो ये क्वेश्चन मैंने इनपुट किया था और इस क्वेश्चन का जवाब भी आया हुआ है तो आज इसी की बात करने वाले हैं तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं एच ठीक है HTML एक कंटेनर टैग होता है इट मींस कि ये ओपन किया हमने अब इसको क्लोज भी करना है तो इस तरीके से इसको क्लोज कर देते हैं इसे क्लोज करना कहते हैं ठीक है फिर यहां पर आएंगे एंटर प्रेस करेंगे यहां पर आने के बाद फिर यहां पर क्या करेंगे हेड टैग लगा लेंगे तो ये हेड टैग लगा लिया हमने फिर एंटर प्रेस करते हैं यहां पर आते हैं और यहां पर हेड को क्लोज कर देते हैं इट मींस कि ये भी एक कंटेनर टैग है ठीक है एंटर प्रेस किया अब यहाँ पर टाइटल टैग रह गया है तो ये टाइटल भी लगा लेते हैं तो ये टाइटल लगा लिया हमने टाइटल भी एक कंटेनर टैग है तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से तो ये टाइटल टैग को भी क्लोज कर दिया अब देखिए सबको मैंने क्लोज कर रखा है यहां पर एक टैग रह गया बॉडी टैग तो अभी हमें बॉडी टैग लगाना है ठीक है बॉडी टैग कहां लगाएंगे ये सब क्लोज हो गया अब यहां पर आप बॉडी टैग लगा लीजिए आराम से ये लगा लिया बॉडी टैग और ये भी एक कंटेनर टैग होता है तो यहां पर ओपन होगा तो ये भी क्लोज होगा ये बात ध्यान रखिएगा अब ये हो गया अब यहां पर टाइटल में क्या दे देते हैं कि लाइक हम पढ़ रहे हैं टैक्स के बारे में तो है ठीक है दोनों अलग अलग चीजें हैं इसको सेम मत समझिएगा तो यहां पर मैं क्या करता हूं बॉडी टैग पर कुछ लिख देता हूं लाइक मैं लिख देता हूं काइट ठीक है और इसको पहले से काइट नाम से ही मैंने सेव कर रखा है काइट डॉट एल इसको सेव कर देता हूं तो अभी देखिए ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है और देखिए यहां पर एच है ये एच हो गया एच ठीक है अब इसको सेव कर देते हैं यहां से तो ये सेव कर दिया हमने और सेव करने के बाद क्या करना है हमें अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं एक बार तो डबल क्लिक किया ओपन करते हैं इसको देखते हैं क्या होता है ये देख सकते हैं यहां पर काइट प्रिंट होकर आ रहा है और ये बहुत छोटा सा है इस पर कोई एट्रीब्यूट अभी तक नहीं लगा है मींस कि attributes provide additional information to tag और टैग क्या होता है टैग एक प्रकार का जैसे कि आपका कंटेंट कैसा दिखेगा वो होता है टैग ठीक है यानी कि आप जो वेब पेज बना रहे हैं उसकी डिजाइन उसके कंटेंट क्या होंगे वो होता है टैग यानी कि सिंपली कह सकते हैं tag is a kind of markup which indicates how to content on a web page should look ठीक है तो ये हो गया टैग अब इस पे एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम ठीक है उसके बाद हम चलेंगे कंटेनर टैग कंटेनर टैग तो आपने देख ही लिया स्टैंड अलोन टैग या एम्पटी टैग के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं इस पे एट्रीब्यूट लगाते हैं तो यहां पे आ गए हम और यहां पर बॉडी दिख रही है यहां पर मैं बॉडी के बैकग्राउंड पर कलर लगा के दिखा देता हूं आपको body BG colour is equal to अब यहां पे कोई कलर लगा लेता हूं फॉर एग्जांपल यहां पे ग्रीन ही लगा लेता हूं आपको जो ठीक लगे वो कलर लगा सकते हैं तो ये देखिए यहां पर ग्रीन कलर लगा दिया है हमने और अब इसको सेव करने की बारी है तो यहां से सेव कर दिया अब इसको दोबारा से रन करवाता हूं तो ये देख सकते हैं पूरे बैकग्राउंड पर ग्रीन कलर आ चुका है ठीक है इसे कहते हैं एट्रीब्यूट ये देखा आपने बीजी कलर बीजी कलर ये कहलाता है एट्रीब्यूट इतना ठीक है अब इसी तरह से अलग अलग एट्रीब्यूट आते हैं फिलहाल अभी हम चलते हैं एट्रीब्यूट तो समझ में आ गया टैग भी समझ में आ गया अब चलते हैं हम सीधा कहां पर स्टैंड अलोन टैग पर यानी कि यहां पर देख सकते हैं काइट लिखा हुआ आ रहा है ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां पर H1 टैग यूज कर लेते हैं H1 भी एक कंटेनर टैग होता है तो यहां पे लिख दिया मैंने H1 साइज बड़ी हो जाएगी इसकी काइट जो लिखा हुआ है तो ये हमने लगा दिया H1 और इसको क्लोज भी कर दिया इट मींस कि ये भी एक कंटेनर टैग है अब यहां पर क्या करता हूं BR लगा देता हूं BR यानी कि जो मैंने बताया था BR जो है सिंगुलर टैग होता है इट मींस कि ये क्लोज नहीं होता है ऐसे ही रहेगा ये और इसका फायदा भी है अब देखिए ये BR टैग लगा दिया और ये देखिए ये साइज बड़ी हो गई तो यहां पर ये काइट इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है अब क्या होगा कि अगर इसमें एक पैराग्राफ एक लाइन एक अलग से जोड़ दी जाए तो वो भी दिखा देता हूं देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं ये जो H1 लिखा हुआ है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं इतना पार्ट ठीक है और ब्रेक को भी कॉपी करता हूं ताकि हमको दूसरे लाइन में चाहिए ये तो इस वजह से तो यहां पे देखिए ये ब्रेक टैग यहां पर भी लगा लगा हुआ है तो ये अलग ही लाइन में आएगा देखिए अब अब जब आप इसको चेक करेंगे तो ये दूसरा वाला काइट जो है अलग लाइन ठीक है और ये काफी ज्यादा स्पेस आ रहा है ठीक है और ये स्पेस क्यों आ रहा है ये स्पेस ये ब्रेक टैग के वजह से आ रहा है और ये बात समझ में ये अगर आप एक बार और ब्रेक टैग लगा देंगे तो और ज्यादा स्पेस हो जाएगा देखिए यहां पर ये मैं दिखा रहा हूं आपको ये देखिए ये दो बार ब्रेक लगा दिया तो ये स्पेस का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा यहां पे देखिए ये थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया इसने तो ये होता है एम्पटी टैग अब एक एच आर टैग आता है एच आर टैग की बात कर लेते हैं एच आर टैग से क्या होता है एच आर टैग आपको एक बॉर्डर में करके दे देगा यानी कि मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरह से इसको यूज करेंगे यहां पर मैं क्या करता हूं सीधा सीधा नीचे आ जाता हूं और यहां पर मैं कुछ लिख लेता हूं लाइक यहां पे मैं लिख लेता हूं H1 टैग में ही लिख लेता हूं या H3 टैग में लिखता हूं H3 यहां से इसको S3 कर लेते हैं इस तरीके से और यहां पर आके लिखता हूं computer accept data from user perform सब operations and give the desired output it is a kind of definition of computer तो ये मैंने लिख दिया और आप देख सकते हैं ये अगले लाइन तक जा रहा है ये जो है ना एक लाइन में नहीं आ रहा है अगले लाइन तक आ रहा है तो अभी इसको रन करवाते हैं तो यहां से इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो ये देख रहे हैं ये काफी छोटा है और इसकी साइज अगर हम बढ़ाते हैं लाइक यहां पर भी मैं h वन या एच टू इस तरह के टैग यूज कर लेता हूँ एच थ्री यूज किया है एच वन यूज कर लेता हूँ एच वन यूज किया और एच वन को यहाँ क्लोज भी करना था तो ये क्लोज नहीं हुआ था इस वजह से भी तो ये एच वन को क्लोज कर दिया एच थ्री लिखा था तो क्लोज नहीं किया था मैंने और यहाँ से इसको सेव कर दिया अब सेव करने के बाद क्या करता हूँ इसको रन करवा देता हूँ अब जब रन करवाएंगे तो ये देखिए दूसरे लाइन में आ रहा है और इसके चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं बना हुआ है अभी जैसे ही हम एच आर टैग को यूज करेंगे ठीक है अब ये करता क्या है HR tag actually it defines the size और thickness of the horizontal rules in pixel ठीक है तो ये ये काम करता है अब देखिए ये काम कैसे करेगा एचआर टैग मैं लगा के दिखाता हूं यहां पे अगर मैं लिख देता हूं एचआर लिख दिया अच्छा इसमें एट्रीब्यूट अगर आप देना चाहते हैं तो एचआर साइज दे सकते हैं तो यहां पे लिख दीजिए एचआर साइज ये साइज दे दिया इज इक्वल टू कितना दे देते हैं टेन दे देते हैं फोर दे देते हैं कितना भी जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो सिंपली ऐसे लिख दीजिए या फिर डबल एंटेड कॉमा नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए इसे डायरेक्टली लिख दीजिए आप एच आर फाइव ये लिख दिया हमने आइए देखते हैं कुछ असर पड़ता है या नहीं तो इसको डबल एंटेड कॉमा में कर लेंगे हम तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है फाइव दिया मैंने तो ये देख रहे हैं ये डबल करके इस तरह से ये लाइन आ रही है अच्छा इसको मैं अगर थोड़ा बढ़ा देता हूं तो क्या होगा तो यहां पर आते हैं कोड विंडो पे अपने और यहां पर इसको थोड़ा बढ़ाता हूं ये फाइव है ना इसको मैं फिफ्टी करता हूं फिफ्टी अब देखते हैं क्या होता है इसको सेव किया अब फिर यहां पर आए और यहां से इसको रिफ्रेश कर दिया तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है ओके तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी एच टैग अब ये सही है और अब जब इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि इसको कैसे यूज करना है ठीक है अब अगर केवल एच लिखते हैं तब क्या होगा तो देखिए अगर आप केवल एच लिखते हैं तो यहां पर देखिए ये इसको हटा देता हूं एट्रीब्यूट जो लगाया अब देखिए इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं कहीं भी हमने एच को क्लोज नहीं किया ये देखिए ये सेव कर लिया और सेव करने के बाद अब इसको यहां से तो ये इस तरीके से आएगा ठीक है देख सकते हैं आप इसको नीचे अगर लगा दू तो क्या होगा यानी कि यहां पे लगा दू तो यहां पे आर टैग लगा दू इस तरीके से ये हो गया चार ओके अब देखते हैं क्या होता है तो ये देख रहे हैं नीचे से भी एक लाइनिंग आ जाती है तो ये होता है H R tag I hope की बात समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video